哦，啦，哦，耶，耶，baby baby 你知道吗？心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，尽情摇摆，忘记钟意的他，你是最迷人的，你知道吗？ 左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，这左边右边摇摇头。食指就像闪天喉就像闪亮的灯球。Yeah, 这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头，B B 机，舞池里的零零七，玩归玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。 京剧演人姿势高，给我往后笑一笑。学强动作必须跟我整齐划。一。来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头。食指就像穿天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜。 管他是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，却被什么富二代，无奈着往里拽，跟是动感的节拍，别在歌门口耍帅，你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 指甲，轻轻摇摆，忘记中的他，你是最迷人的，你知道吗？ 左边跟我画个龙，带你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光浮沉，左边右边摇摇头。十指就像窜天猴，指像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七。玩归玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员姿势高，给我往后稍一稍。 去讲，动作必须跟我整齐划。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，趁左边右边摇摇头。食指指向春天猴，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那。 那是真是假？轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，区别什么富二代，困难着往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 mind 你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光福，从左边右边摇摇头。十指就像窜天猴，指向闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有脏蛋？大背头，b B 机舞池里的零零七。玩归玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。 金句也员姿势高，给我往后笑一笑。举强动作必须跟我整齐划。一。来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符阵，左边右边摇摇头。食指指向穿天猴，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜吧。 管他是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，却被什么富二代，我拿着往里拽，不是动感的节拍，别在门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 指甲轻轻摇摆，忘记钟意的他，你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光浮城，左边右边摇摇头。食指就像闪天后就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。 见面什么富二代，我拿天往里揣呀？如此动感的节拍，非得搁门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，不吃力的零零七。玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人你石高，给我往后稍一少。 去抢，动作必须跟我整齐划一。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，趁左边右边摇摇头。食指指向春天后，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，不管它是真是假，轻轻摇摆。 中你的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，却被什么富二代，无奈着往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 彩虹，带你右边再画个龙，在你胸口比划一个光浮尘，左边右边摇摇头，食指就像闪天喉指向闪亮的灯球，耶！这是最好的时代，这是最坏的时代，前面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七。玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员气质高，给我往后笑一笑。 去抢，听说必须跟我整齐划。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，趁左边右边摇摇头。十指相交穿天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，不管它是真是假，轻轻摇摆。 中你的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，前面什么富二代，无奈着往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 尽情摇摆，忘记中的他。 左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹，来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头，十指就像穿天猴，指向闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，飞得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头、BB 机，舞池里的零零七。玩会玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人艺石高，给我往后笑一笑。 全场动作必须跟我整齐划。一，你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，站左边右边摇摇头。食指就像窜天猴，就像闪亮的灯球。 的时代，介意什么富二代？无奈就往里拽，不是动感的节拍，别在歌门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头。食指就像闪天喉就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七，玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员姿势高，给我往后笑一笑。 却唱动作必须跟我整计划，来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光富城，左边右边摇摇头。十指就像窜天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管他是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他。 你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代。却被什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 是甲尽情摇摆，忘记钟意的他，你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个。 左边右边摇摇头，十指就像窜天猴，指像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，不吃力的零零七。玩会玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人艺是高，给我往后笑一笑。全强动作必须跟我整齐划一。左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。 在你胸口比划一个光谱，从左边右边摇摇头，十指就像窜天后，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，尽情摇摆，忘记中意的他。 的时代，这是最坏的时代。期盼什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在歌门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 baby，你知道吗？心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，管它是真是假。 在你右边再画彩虹，来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头，十指就像闪天后就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿枪往里穿。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七。玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员姿势高，给我往后笑一笑。 去抢，动作必须跟我整齐划。在你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符阵，左边右边摇摇头。食指就像春天猴，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，不管它是真是假。 轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，区别什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在歌门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 便摇摇头，四肢就像窜天猴，就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿就往里踹。如此动感的节拍，飞得哥们够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头 b b 机，舞池里的零零七，玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。 邻居野人比试高，给我往后笑一笑。去抢动作必须跟我整齐划。一。来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，站左边右边摇摇头。食指就像窜天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，管它是真是假。 时代，这是最坏的时代，介意什么富二代，无奈着往里拽。不是动感的节拍，别在门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话，想带你回家。哦、你知道吗？你知道吗？ 你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，来右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，趁左边右边摇摇头。十指就像穿天后就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七。玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员你是高，给我往后少一笑。 去抢，听说必须跟我整齐划。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，趁左边右边摇摇头。十指相交，串天猴，只想闪亮的等秋夜。心里的话，我想要带你回家，在那深夜就。 管他是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，却被什么富二代，我拿着往里拽，不是动感的节拍，别在哥门口耍帅，你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 指甲，尽情摇摆，忘记钟意的他，你是最迷人的，你知道吗？ 左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹，来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头，食指就像闪天喉就像闪亮的灯球，Yeah, 这是最好的时代，这是最坏的时代，见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，飞得哥能够耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七，玩会玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人你石高，给我往后稍一笑。 去讲，动作必须跟我整齐划。在你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，再左边右边摇摇头。十指相交穿天猴，只想闪亮的等秋夜。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，轻轻摇摆。 眼中你的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，却被什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 跟我画个龙，在你右边再画彩虹，来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头，食指就像闪天手指像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有脏蛋？大背头，B B 机，舞池里的零零七。玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员姿势高，给我往后笑一笑。 学长，动作必须跟我整齐划。一。你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，趁左边右边摇摇头。十指就像春天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，轻轻摇摆。 你的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，起飞什么富二代，无奈就往里拽，不是动感的节拍，别在门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话，想。 像闪亮的灯球，这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。如此动感的节拍，非得哥门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头 B B 机，舞池里的零零七，玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人比身高，给我往后笑一笑。 学墙动作必须跟我整齐划，一。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹，在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光富城。左边右边摇摇头，十指就像窜天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，尽情摇摆，忘记中意的他。 最坏的时代，却被什么富二代？无奈着往里踹，不是动感的节拍，别在哥们口上帅，你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头。食指就像闪天喉就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有脏蛋？大背头，b B 机舞池里的零零七。玩归玩闹归闹？别拿蹦迪开玩笑。京剧演员艺是高，给我往后笑一笑。 学长，动作必须跟我整齐划。一。你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光富城。左边右边摇摇头。十指就像串天后，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他。 你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代。却被什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 指甲尽情摇摆，忘记重意的他，你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光浮城，左边右边摇摇头。十指就像闪天后指像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。 没什么富二代，我拿天往里穿？如此动感的节拍，飞得哥门口耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头 B B 机，舞池里的零零七，玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人李石膏，给我往后稍一少。 学长，动作必须跟我整齐划一。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光富城。左边右边摇摇头。十指就像串天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他。 的时代，这是最坏的时代。却被什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 指甲，尽情摇摆，忘记中的他，你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。 左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光浮尘，左边右边摇摇头。十指就像天电，后像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得高，能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七。玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员姿势高，给我往后笑一笑。 去抢，动作必须跟我整齐划。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符阵，左边右边摇摇头。十指交叉穿天猴，只想闪亮的等秋夜。心里的话，我想要带你回家，在那深夜。 管他是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，区别什么富二代，我拿着往里拽，不是动感的节拍，别在哥门口耍帅，你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 的时代这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。如此动感的节拍，非得搁门口耍帅。我蹦迪的东西，上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七，玩会玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。 邻居也人比试高，给我往后笑一笑。去抢，动作必须跟我真计划。一。你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，闪左边右边摇摇头。食指就像窜天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家。 他是真是假？轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，区别什么富二代，困难着往里拽。不是动感的节拍，别在歌门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，来你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头。十指就像穿天猴，指向闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头，b B 机舞池里的零零七。玩归玩，闹归闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人艺是高，给我往后笑一笑。缺强动作必须跟我整齐划。一。左边跟我画个龙，右边再画彩虹。左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。 在你胸口变划一个光谱，从左边右边摇摇头。十指就像穿天猴，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假。轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，却被什么富二代？ 那就往里踹，不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 尽情摇摆，忘记中的他，你是最迷人的，你知道吗？ 左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头。十指就像窜天猴，就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿枪往里穿。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头、BB 机，舞池里的零零七。玩归玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员姿势高，给我往后笑一笑。 去抢，动作必须跟我整齐划一。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光浮尘，左边右边摇摇头。食指指向春天猴，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，轻轻摇摆。 中你的他，你是最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代，却被什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 尽情摇摆，忘记中的他，你是最迷人的，你知道吗？ 来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符咒，左边右边摇摇头。食指就像闪天猴，指向闪亮的灯球。Yeah, 这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七，玩归玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员气石膏，给我往后笑一笑。 去抢，动作必须跟我整齐划。一。来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，咱左边右边摇摇头。十指相交，串天后，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，管他是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他。 最坏的时代，期盼什么富二代？无奈着往里踹。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅，你是最迷人的，你知道吗？心里的话，想。 在你右边再画彩虹，来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光符，从左边右边摇摇头。十指就像闪天吼，就像闪亮的灯球。这是最好时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿枪往里穿。 如此动感的节拍，飞得高，猛够耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七。玩会玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员气石高，给我往后笑一笑。 学长，动作必须跟我整齐划。一。你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，站左边右边摇摇头。十指就像穿天后，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，哪管它是真是假，尽情摇摆，忘记中意的他。 最坏的时代，却被什么富二代？无奈就往里拽，不此动感的节拍，别的哥们口上帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹，来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口比划一个光复城，左边右边摇摇头，四肢就像闪天猴，就像闪亮的灯球。这是最好的时代，这是最坏的时代。见面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得哥能够耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？大背头、BB 机、舞池里的零零七，玩归玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧演员姿势高，给我往后笑一笑。 学长，动作必须跟我整齐划。在你左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。在你胸口比划一个光符，趁左边右边摇摇头。十指就像串天猴，指向闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，不管它是真是假，轻轻摇摆，忘记中意的他。 最迷人的，你知道吗？这是最好的时代，这是最坏的时代。却被什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。 指甲轻轻摇摆，忘记钟意的他，你是最迷人的，你知道吗？来左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。来左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。 胸口平划一个光弧，从左边右边摇摇头，十指就像穿天猴，指向闪亮的灯球。Yeah, 这是最好的时代，这是最坏的时代。前面什么富二代，我拿脚往里踹。 如此动感的节拍，非得高，猛够耍帅。我蹦迪的东线上面怎么能有障碍？大背头，BB 机，舞池里的零零七。玩会玩，闹会闹，别拿蹦迪开玩笑。京剧野人艺是高，给我往后笑一笑。全场动作必须跟我整齐划一。在左边跟我画个龙，在你右边再画彩虹。在左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙。 在你胸口变换一个光谱，从左边右边摇摇头。十指就像窜天猴，就像闪亮的灯球。心里的话，我想要带你回家，在那深夜酒吧，管它是真还是假。轻轻摇摆，忘记中意的他，你是最。 最好的时代，这是最坏的时代。却被什么富二代，无奈就往里拽。不是动感的节拍，别在哥门口耍帅。你是最迷人的，你知道吗？心里的话。